हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो नेगेटिव लेजर्स को लेकर के है नेगेटिव लेजर्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव लेजर्स होता क्यों क्यों ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव लेजर्स हमें शो करता है तो उसी को देखेंगे सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले में चलते हैं तो यहाँ से डी प्रेस कर देता हूँ डिस्प्ले में जाने के लिए ठीक है पहले से हाईलाइट कर लेता हूँ डी प्रेस कर दिया डिस्प्ले में जाने के लिए अब यहाँ से हमें जाना है एक्सेप्शन रिपोर्ट में यहीं पर हमें नेगेटिव लेजर्स शो करेंगे तो एक्स प्रेस कर देते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के लिए ठीक है एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के बाद ये आपको नेगेटिव लेजर्स शो करेगा तो एल प्रेस कर दीजिए नेगेटिव लेजर्स में जाने के लिए अब यहां पर देख सकते हैं नेगेटिव लेजर्स का अर्थ होता क्या है देखिए होता ये है कि अगर किसी पार्टी को पांच सौ रुपए पेमेंट करना है और आपने सात सौ रुपए पेमेंट किया तो ये कारण बनता है नेगेटिव लेजर्स का ठीक है यानी कि किसी पार्टी को आपको पेमेंट करना था पांच सौ और आपने सात सौ रुपए दो सौ एडवांस हो गया ना तो इस कंडीशन में ये बन जाता है नेगेटिव लेजर्स ठीक है यही कहानी होती है क्रेडिटर पार्टी के साथ और यही कहानी होती है डेटर पार्टी के साथ तो यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रहा है आपको एक डेबिट दिखाई दे रहा है दूसरा क्रेडिट तो क्रेडिटर पार्टी वाला सारा हिसाब किताब क्रेडिट में शो करता है और बाकी डेटर पार्टी वाला हिसाब किताब डेबिट में शो करता है ठीक है तो इसी के कारण ये इस तरह की दिक्कत आती है आई होप की बात समझ में आ रही होगी अब इसको करेंगे कैसे देखिए यहां पर आ, ये गौरव सी ये क्रेडिटर पार्टी है जिसमें एक रुपए एडवांस दिखा रहा है ठीक है तो आप एक रुपए का कुछ परचेज कर लीजिए तो ये एडवांस दिखाना बंद हो जाएगा कैसे आइए देखते हैं एक रुपए का ही परचेज करना है क्योंकि एक रुपए ही एक्स्ट्रा जा रहा है तो यहां से हमें परचेज बाउचर में जाने के लिए एफ प्रेस करना है तो हम आ जाएंगे कहां पर परचेज बाउचर में और ये परचेस वाउचर में आने के बाद एक सौ चौवालीस रुपए का सामान खाली खरीद लीजिए एंटर प्रेस किया यहाँ पे और पार्टी का क्या नाम था सी यानी क्रेडिटर पार्टी यही हमारी एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करके और यहाँ पर आ जाते हैं फिर एंटर प्रेस कर लेते हैं यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा अब मान लीजिए न्यू स्टॉक आइटम हम बना सकते हैं क्योंकि परचेज है तो यहाँ पे स्टॉक आइटम बन जाएगा कीबोर्ड कर लीजिए एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए यहाँ पर डाल दीजिए आइटम आईटीएम एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए छोड़ दीजिए बैचेस आगे बढ़ जाइए एंटर प्रेस कीजिए एक्सेप्ट कराइए इसकी प्राइस क्वांटिटी डाल दीजिए एक और एक की प्राइस डाल दीजिए एक सौ चौवालीस रुपए ठीक है एंटर प्रेस कीजिए अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए डायरेक्टली देखिए अब चलते हैं नेगेटिव लेजर्स में जहां हम गए थे ठीक है एक सौ चौवालीस रुपए जो माइनस में शो कर रहा था मतलब एडवांस था माइनस नहीं था बल्कि एडवांस था तो इस वजह से वो एडवांस शो कर रहा था आपने एडवांस में पैसे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे दैट्स वाई वो एडवांस में शो कर रहा था तो आइए चलिए देखते हैं आप एडवांस शो कर रहा है या नहीं ठीक है तो यहाँ से एक्सेप्शन में चलते हैं और यहां से कहा आ जाएंगे नेगेटिव लेजर्स में आ जाएंगे तो एल प्रेस कर देता हूँ नेगेटिव लेजर के लिए अब यहाँ पर एक रुपया गायब हो गया एक रुपया नहीं दिखा रहा है ठीक है आ रही है बात समझ में कि नहीं इसी तरह से देख सकते हैं रितेश सी में सत्रह रुपए दिखा रहा है एडवांस पेमेंट ठीक है तो अब इसको चेक करते हैं देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमें वी प्रेस करना है बाउचर में जाने के लिए तो यहाँ परचेज बाउचर में ही रहते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर रितेश सी ले लेते हैं अब यहाँ पर आता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ करके यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और अब क्या करना है स्टॉक आइटम लेना है कितना इसमें हमको एडजस्ट करना है सत्रह हजार एक सौ साठ रुपए एडजस्ट करना है ठीक है तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं सत्रह हजार एक सौ साठ रुपए हमें एडजस्ट करने हैं ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे देख सकते हैं हेडफोन मैंने कर दिया चौबीस और एक की कीमत है सात सौ रुपए तो सोलह हजार आठ सौ रुपए यहाँ आ चुके हैं ठीक है चौबीस अगर किया मैंने तो सोलह हजार आठ सौ रुपए यहाँ आ गए ओके तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और अब तीन सौ साठ रुपए को और एडजस्ट करना है तो यहाँ पे ले लेते हैं कीबोर्ड तो यहाँ पे कीबोर्ड आ गया एक आइटम पहले से अवेलेबल है एक ही आइटम ले लेते हैं तीन सौ साठ रुपए का मान लीजिए कीबोर्ड है ठीक है तो यहाँ तीन सौ साठ रुपए रेट कर देते हैं तो अब सत्रह हजार एक सौ साठ रुपए एडजस्ट हो गया अब ये एडजस्ट हो गया आपको वहां पर सत्रह हजार एक सौ साठ जो दिखाई पड़ रहा था अब ये नहीं दिखाई पड़ेगा क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने सत्रह हजार एक सौ साठ रुपए हमने एडवांस दिए थे उसके एवज में हमने क्या किया आ, कुछ परचेज कर लिया दैट्स वाई वो नहीं दिखाएगा आप देखिए यहाँ पर आता हूँ डिस्प्ले में और यहाँ पर आता हूँ मैं सीधा कहा एक्सेप्शन रिपोर्ट में ठीक है तो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव लेजर्स में आ जाएंगे और अब 17160 कम से कम गायब हो चुका है तो ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कहां से दिक्कत हो रही थी तो ये नेगेटिव लेजर शो कर रहा था अब यहाँ पे डेटर पार्टी की बात करें जैसे लक्ष्मी डेटर पार्टी है ठीक है और एक हजार रुपए एडवांस दे गया है तो ये एडवांस हमको एडजस्ट करना पड़ेगा तो एडजस्ट कैसे होगा यहाँ से बाहर आते हैं चलते हैं वी प्रेस करते हैं वाउचर में जाने के लिए अब सेल्स वाउचर में जाने के लिए एफ एट प्रेस कर देते हैं तो एफ एट प्रेस कर दिया हमने तो लक्ष्मी नाम था तो ये लक्ष्मी ले लेते हैं लक्ष्मी डेटर पार्टी है ये ले लिया हमने एंटर प्रेस किया अब यहाँ पर आ गए एंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम कोई सामान लाइक कितना हमें एडजस्ट करना था तो यहाँ पर एक हजार रुपए यहाँ पे इनका बैलेंस दिखा रहा है ठीक है जिसके जैसे ये एडवांस है करंट बैलेंस इनके पास एक हजार रुपए एडवांस इन्होंने दे रखा है उसी को एडजस्ट करना है ये जावा की बुक है एक आइटम करते हैं और मान लीजिए कि एक हजार का एक बुक बेच देते हैं ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और ये देखिए ये हो गया इस चलते कहा डिस्प्ले पर और फिर यहाँ से आ जाते हैं सीधा कहा एक्सेप्शन रिपोर्ट पर ये एक्सेप्शन रिपोर्ट पे आ गए और यहाँ से आप नेगेटिव लेजर्स देख लेंगे आप ये नेगेटिव लेजर्स है तो अब वो नेगेटिव लेजर्स गायब हो गया अब एक बचा हुआ है सूरज डेटर पार्टी जो है उसने भी दो सौ रुपया एडवांस पेमेंट दे दिया है